together. सीरियल पिया अलबेला में नरेन और पूजा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं एक तरफ जहां अपने भाई के खून के जुर्म में पूजा अपने ही पति नरेन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देती है अब एक और नया ड्रामा शो पर देखने को मिलेगा जी हाँ पूजा ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है जिसे देख नरेन चौंक जाता है